Klimaren aldaketa arazo larri bat da, eta ez bakarrik pinguinoak beraien bizilekoa galduko dutelako. Munduko komunitate eta ekonomia guztia ikalte egiten die, eta uolde eta suteak gertatzeko arriskua asko handitzen du. Azken mendean, petrolioaren, ikatzaren eta beste erregaien erabilera horrekortua dela eta munduko batez besteko temperatura ia bi gradu handitu da. Gure ikuspuntutik, hau aldaketa txiki bat eta denbora luze bat dirudi, baina perspektiban jartzen badugu, denbora oso txiki batean aldaketa izugarri bat gertatu dela ikusten dugu. Izutzaren garaitik pasa diren hogeita mila urteetan lurraren temperatura bakarrik bost gradu inguru igo dela estimatzen da. Eta hau azken mendeko aldaketa kontuan hartuta da. Gainera, gaur egungo situazioa mantentzen bada, temperatura geroz eta azkarrago hilotzen jarraituko du. Beraz, zer egin dezakegu klima babesten laguntzeko? Ez dirudi programatzaile bat klimarekin laguntzeko gauza hundirik egiteko gaitenik, eta egia da zuzenean klima babesteko gaitasunik ez dugula. Baina programak iratziz klima hainbat zeharkako modutan babesteko gaitasuna dugu. Adibidez, jendartea konzitzitzeko klimaren aldaketak eta haren efektuak modu ulergarrian erakutsiko dituzten ordenagailu modeluak eraikiz. Edo energiaren erabilera optimizatuko duten eta kutsadura minimizatuko duten inteligentzia artifizialak diseinatuz.